Baik, kali ini kita akan mencoba membuahkan pohon serikaya jumbo. E, mungkin di tanaman Anda di pekarangan juga mengalami hal yang sama. Ini usia pohon sudah berusia sekitar eh, satu tahun setengah atau dua tahunan. Ini ada dua cara untuk merangsang atau membuahkan serikaya jumbo. Yang pertama adalah dengan memotong tunas kemudian daunnya di bawahnya kita ambil seperti ini lima atau 4 monggo silahkan itu nanti akan menumbuhkan e, merangsang pertumbuhan cabang baru dari cabang baru ini nanti akan ikut e, apa e, calon bunga tetapi cara ini kurang efektif ternyata seperti ini yang kita lakukan sudah kita potong ujungnya kemudian kita rontokkan beberapa daun di bawahnya tapi yang muncul adalah tunas baru ini tidak e, eh, silahkan mencoba tetapi yang kita sarankan yang paling utama itu adalah dengan memangkas batang atau ranting sisakan 20 atau 10 cm ini sudah satu minggu kita potong nanti sekitar dua mingguan akan muncul tunas baru nah tunas baru nanti kita harapkan akan menyertakan eh, bakal buah yaitu bunga ini contohnya ada ini sudah mulai tumbuh ini juga dari ini dari pemangkasan pemotongan ini sudah mulai tumbuh ini juga mulai pemangkasan juga sudah mulai tumbuh bunganya demikian juga dengan ini ini hasil pemangkasan jadi bukan eh, bukan perontokan daun jadi lebih efektif kalau Anda ingin membuahkan pohon suikaya jumbo, lebih baik pangkas aja dahannya. Nanti dia akan tumbuh tunas baru, sekaligus akan menumbuhkan eh, calon bunga yang akhirnya nanti akan menumbuhkan eh, menumbuhkan buah suikaya jumbo. Baik, silahkan mencoba.